Na een prachtige rit vanuit de Black Hills vlakbij Mount Rushmore zijn we aangekomen in Cody in de staat Wyoming. En dat ligt dan weer vlakbij Yellowstone National Park. En vandaag gaat het gebeuren. Voor de eerste keer op deze trip gaan we proberen te overnachten op het parkeerterrein van de Walmart. Goedemorgen vanaf het parkeerterrein van de Walmart. Nou, het is eh, goed bevallen. We hebben de bus eh, daar ergens geparkeerd. We zijn nu verplaatst naar een eh, wat zonniger plekje. En wel hier. Hier gaan we de laatste dingetjes doen. Even de bus weer op orde maken. Boodschapjes doen bij uiteraard onze vrienden van Walmart. En dan richting Yellowstone. Take me where your river flows. I wanna drive on your open road like the wilderness where we are born singing. Whoa, there's an ocean in your eyes, a million stars that paint the sky. So we'll drift down with the tide, singing. Whoa. cute bird. See you! bye bye. Even de klauwenpoten van Elora spotten. Dat zijn denk ik hoeven. of wel klauwen. Hier in Yellowstone kom je van alles tegen. Zoals deze. De buffalo, de bison. Het grappige is, we hebben het allemaal opgenomen. Nee. <laughs> Denk je dat je dat water kan drinken? We zijn aangekomen op een camping waarvan we niet verwacht hadden dat er nog plek was. Gelukkig was het wel. We hebben de bus geparkeerd. En nu gaan we even naar de rivier. Lekker hè? Camping Life. Ik leg jullie wat uit. Om slijm te maken heb je nodig borax, lensvloeistof en iets om mee te roeren. Een verse kip, mais, doodles, pak soy, ginger, garlic, onion. Elora won't be happy, but onion. Nee, mama, geen ui. Mais Bon appétit. Bon appetit. Wat zo grappig is, Ik je wordt steeds handiger. Maar we hebben nog 14 dagen te gaan, dus we hebben nog wel even. Zo is het ook weer. Wat gaan we hier doen? Grizzlyberen spotten. Lolbroeken! Ja hoor, het is de lolbroek. <laughs> oh nee, witte beren. ja hoor, de lolbroek. Witte beren spotten ijsberen. you correct. We zijn nu bij een lezing van een ranger. Oh. En eigenlijk was die lezing niet vandaag. Maar hij heeft een uitzondering gemaakt dat we het vandaag gaan doen. Typically you'll see me out on the road telling you, get away from that.